Oh. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima wale walio katika Kristo Yesu cha huru, huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa basi hakuna hukumu Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima wale walio katika Kristo Yesu imeniacha huru, huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekuwa kufufuka katika wafu, na yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa na zaidi ya hayo amefufuka wewe waifuatao roho huyafikiri fikiri mambo ya roho kwa kuwa ya mwili ni mauti bali nia ya roho ni uzima na amani kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili bali wale waifuatao roho huyafikiri fikiri mambo ya roho kwako ni ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa nao Kristo Yesu ndiye aliyekufa na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, na yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa na zaidi ya hayo amefufuka Yesu